Thank you. Nilunok kong lahat. Nilunok kong lahat. At hindi nagtira. Niya sa dibdib. Sakit sa ulo ng ibig kita. Hakit na. na pag... diba? Pag-ibig ko ikaw. Ayaw kita. Ayaw. Kay pag-ibig. Kay akin. Akin. Nadama. Natin yun. Okay. Oh no! Ang hiya ko, Sinta. Ang pagtawad. Halaga! Lahat! Sadyang mahal pa rin kita! Takut Hati Nangya Masa ditip Nangya bikin Kahit Oh no Na mayroon Kang iba Ibig kong ikaw sinta Kaya pait Kaya Ang asip ng ating Nanakil. Nanakil. No, no, no, no. Lime lemon. Kagmibang. Ang hiya. Ang pagtawag. Paglibat. Ay, wala nang halaga. Pagkat sadyang mahal pa rin kita. Minunod ko lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo nilunok kong lahat mga sinabi ko ngayon ako'y umibig sa iyo malagkit maasim na ay nabihag ako kay haba haba ng panahong dulot ko mo ang ugat ng lahat ay ang pag-ibig kong ito kahit nung una'y ayaw ko sa iyo nilunok kong lahat ang limon ay eh, paano ako? Hindi ko kaya. Bye-bye na. Oh no! die. Oh no! That's what you need. Oh no! That's what you need. What? I I'll back. Oh, Canada. a gun, die? Oh no! lahat ang mga sinabi na ako'y hindi ibig sa isang katulad mo Minunok ko lahat ang mga sinabi ko Ngayon ako'y umibig sa iyo Oh no! Malagkit Ang tingin Ang mabuhay ako lahat, ng lahat, ang pag-ibig kong ito. Kahit ng unang araw ko sa'yo. Oh no! Minayo kong lahat, ang mga sinabi ko. Ngayon ako'y umibig sa iyo. What? Malagkit ang tingin dapat ng lahat ay pag-ibig kung ito kahit nung una Chicken breasts. dada ayam hiu belanja oh, aduh dibengek Hey, reaction video masak dada ayam dipotong ko dahil hindi mo pa naman ako binablock sa FB. Hindi kita binablock sa FB para makita mo kung gaano ako kasaya na wala ka na. Paubusan tayo ng pick-up line. ikaw muna. Oh. Unan ka ba? Ay, hindi bagay sa akin yan. Try mo sa'yo. So, unan ba ako? <laughs> Bakit? Amoy laway ako eh. <laughs> Huh. 不不播，不直播，不吃不。啊！